Essere sensibili vuol dire capire che c'è dell'altro, un'altra ragione, un'altra strada, un'altra verità. Vuol dire avere sensazioni che pesano più di certezze. Vuol dire rispondersi a domande a cui nessuno risponderà mai Quanto tempo a rincorrersi? Basterebbe fermarsi, guardarsi negli occhi, dirsi tutto, per non perdersi, che il mondo è pieno di emozioni perdute, di abbracci mancati, di parole taciute.